Rečeno nam je da je Gerard duplo stariji od svog brata Pitera. Dakle, Gerard je duplo stariji od svog brata Pitera. Peter ima četiri godine. Peter ima četiri godine i Gerard je duplo stariji od svog brata Pitera. Dakle, Gerard je duplo stariji od četvorogodišnjaka Pitera. I zatim nam kažu da je Talija tri puta starija od Gerarda. Koliko godine imaju Talija i Gerard? Dakle, Talija ima tri puta više godina od Džerada. Hajde da ovo zapišemo. Imamo da Peter ima četiri godine. Dakle, Peter, Peterove godine, Peterove godine, on ima četiri godine. Gerard je duplo stariji od svog brata Pitera. Dakle, Gerard, da to uradimo žutoj boji. Dakle, Gerard, to nije žuta. Gerard, Jared je duplo stariji od svog brata. Dakle, duplo, duplo je isto što i dva puta. Dva puta godine njegovog brata. Možete da kažete da je Gerard duplo stariji od svog brata, ali, ili da Gerard ima dva puta više godina od svog brata. Pa njegov brat ima četiri godine, to su nam rekli upravo ovde. Dakle, Gerard će imati dva puta četiri godine. Dva puta četiri godine i ako znate tablicu množenja, znate da je to isto što i 8. 2 puta 4 je 8. 4 puta 2 je 8 ili znate da je to isto što i duplo više godina od Pitera, što je isto što i 4 plus 4. Tako ćete isto dobiti 8. Tako da ćete dobiti da je Džeradove godine jednako je 8. I zatim konačno kažu da Talija ima, da napišem Taline, Talija, baš ovde, Talijine godine i rekli su da, to su nam rekli upravo ovde, to je tri puta više nego što Džerad ima godina. Dakle, Talija ima godina kao tri puta Džeradove godine. Dakle, uspeli smo da izračunamo koliko Džerad ima godina, ima osam. To je tri puta Džeradove godine. Ako znate svoje tablice množenja, ovo će vam možda samo od sebe iskočiti. Tablice množenja su jedna od onih stvari u matematici koje jednostavno treba stvarno da znate uzduži popreko, samo zato što će vam veoma, veoma, veoma olakšati život.